una desena d'activistes han simulat estar torturades amb banderilles davant del centre comercial Les Arenes per demanar al govern espanyol que els toros no siguin declarats un bé d'interès cultural. Amb aquesta acció, l'organització Anima Naturalis i l'empresa cosmètica Lash denuncien la mort de 150 braus a les festes de Sant Isidro de Madrid i la ILP que pretén que les curses de braus siguin declarades un bé d'interès cultural i així rebre més dels 600 milions d'euros de diners públics per al seu finançament. Doncs aquesta protesta és per demanar que la tauromàquia no sigui declarada un bé d'interès cultural ja que, bueno, de fet, el 75% de la població està en contra de que es destinin diners públics a la subvenció de la tauromàquia i el govern hauria d'escoltar doncs, el que la gent necessita, no? el que la gent demana. Eh, aquesta protesta és per posar-nos a la pell dels animals, dels toros que són massacrats a les places, i també estem recollint signatures per tal de que la gent doncs, mostri la seva, el seu rebuig. Durant la protesta al carrer s'han recollit signatures per demanar a la Comissió de Cultura que escolti la petició del 75% de la ciutadania que es mostra en contra de la tauromàquia, que se sumaran a les més de 120.000 que ja s'han aconseguit. L'Aix s'afegeix a la campanya de recollida de signatures en totes les seves botigues de l'estat espanyol. També han iniciat un projecte de captació de fons a través de la venda de productes promocionals per destinar a organitzacions que lluiten contra la tauromàquia. Bueno, LAS eh, a lo largo de, su, de, todos estos años ha realizado diferentes campañas a favor de los derechos de los animales y una campaña que nos parecía muy especial para hacer en España es precisamente en contra de la tauromaquia para evitar que se convierta en bien de interés cultural con todo lo que supone eso. Aquest acte ha estat recolzat para acciones similares a Madrid, Valencia y Palma.